Maraîchage sol vivant. Euh, c'est un thème qui me plaît bien parce que mon premier métier, c'est jardinier. Je suis diplômé de la ville de Paris comme jardinier. Voilà. Malheureusement, j'ai jamais exercé. Donc le maraîchage, vu mon âge, c'est un peu de l'archéologie, mais enfin quand même, je comprends vos difficultés et vos pratiques. Alors sol vivant, par contre, là, je vais vous en parler. Hein, je vais même vous le faire vivre. Et je vais commencer par une, euh, une potion amère. Je, suis désolé. Euh, je vais en effet vous rappeler, parce que je pense que la plupart d'entre vous euh, le savent déjà, mais quelques règles du fonctionnement des écosystèmes, y compris les agro-systèmes. Hein. voilà. Et je suis obligé pour ça de Je les ai fait pour vous, parce que je me suis aperçu que quand on parlait, je, sais qu'il y a une forte demande, par exemple, pour l'utilisation de la paille. et eh bien, pour comprendre cela, il faut euh, se rappeler euh, de la façon dont fonctionne un écosystème. Il y a des règles, enfin, il y a des lois aussi vieilles que la vie, et que je vais donc vous traiter euh, d'une façon malheureusement très abstraite, mais c'est le béaba, quoi, je dirais. Voilà. Alors je suis obligé de commencer par parler de la nutrition et de la croissance des plantes. Hein, les plantes ne se nourrissent pas de matière organique morte. C'est une vieille croyance, hein, qui s'appelait la théorie de l'humus d'ailleurs, euh, où euh, on pensait que les, plantes se nourrissaient d'humus. C'est faux. Hein, euh, elles se nourrissent de l'énergie solaire. Vous voyez, le gazon continue de fonctionner et d'être capteur d'énergie. Hein, euh, de gaz, dont le gaz carbonique, le méthane, ça on ne le dit jamais, mais elles absorbent très volontiers le méthane, l'ammoniac gaz, l'eau, etc. Alors elles prennent de l'eau, et dans l'eau, il y a des ions dissous, tels l'ammoniac, vous voyez l'orthographe change, parce qu'elle est dans l'eau, qui est un ion qui apporte l'azote aux plantes. Je ne vous parlerai que d'azote, parce qu'on ne va pas se casser la tête avec le phosphore, d'autant plus que je n'ai pas beaucoup de connaissances concrètes du phosphore dans les sols. Mais il est aussi important. Hein. Sinon, s'il n'y avait pas de, phosphore, pas d'ADN, pas d'ARN, hein, vous ne seriez pas là. Alors, les plantes fixent l'énergie organique. Alors, c'est des molécules carbonées avec des tas de liaisons. Je vous ferai grâce de tout ça. Simplement, c'est Surtout les liaisons carbone qui portent l'énergie, c'est pas seulement. Hein. Là, je suis obligé de caricaturer, mais je veux donner le fondamental. Donc, les liaisons capotes, elles portent l'énergie organique. Hein. c'est très important, l'énergie organique captée par les plantes. Alors, la matière organique vive ou morte libère graduellement, au rythme des saisons, les ions nutritifs tels le NH4. Alors, quand je dis au rythme des saisons, c'est que la vie dans le sol suit le rythme des saisons. Et que je vous fais remarquer que les principaux composants vivants, hein, je ne parle pas des parties les plus importantes qui sont mortes, hein, ou qui ne sont pas vivantes euh, au sens habituel du mot, je parle des minéraux du sol, ce pas tout à fait des matières vivantes, la matière organique morte, qui constitue le deuxième constituant des sols, et eh bien après, il y a peu, en masse, hein, euh, d'organismes. Le principal, évidemment, étant les plantes, en n'oubliant pas leurs racines hein, et étant les micro-organismes dont on ne connaît pas la quantité exacte, car on ne sait pas mesurer de façon sérieuse, et première masse animale, les vers de terre, qui à eux seuls représentent 60 à 80% de l'ensemble des animaux, y compris les hommes. Alors ça ne se voit pas. Ils sont sous terre, ils sont discrets, mais ils constituent la première masse animale et de très loin. Bon. Alors, les, engrais minéraux, hein, euh, j'en parle une seconde parce que c'est ceux de l'agriculture conventionnelle. Alors, ils conviennent, il hein, n'y a rien à dire là-dessus, mais ils sont ce que j'appelais brutaux, c'est-à-dire qu'ils arrivent aux plantes euh, en un coup. Par exemple, en céréaliculture, on passe avec le tracteur et on asperge avec des nitrates ou de l'ammonitrate, ou des trucs comme ça. Bon. Et euh, ils sont directement assimilables dans la mesure où ils arrivent aux racines, parce que comme on asperge dessus, c'est pas vraiment la bonne place, mais dans la mesure où ils arrivent sur les racines, c'est un coup, parce que les plantes, en fait, sont, sont demanderesses, se goinfrent avec ces engrais qui arrivent, et résultat, se déséquilibrent. C'est pour ça que j'ai utilisé à la fin un verre, ça va, mais trois verres, bonjour les dégâts. C'est à peu près pareil pour les plantes. Quand elles ont des apports brutaux euh, d'azote, par exemple, sous forme de nitrate, pour prendre un exemple, euh, elles, se, elles, deviennent turgescentes, les cellules se gonflent, euh, et les pucerons pullulent, ils sont enchantés d'avoir autant de sève qui arrive, puis après ça, elles vont manquer d'azote, parce que c'est n'est pas apporté journellement à dose homéopathique. Vous allez voir que quand on va rentrer dans la vie normale d'un sol, la vie d'une prairie permanente, on l'a ici sous les yeux, et eh bien vous allez voir que de tels accidents n'arrivent pas. Donc à la fois les engrais sont une bonne chose, parce qu'ils supplémentent le sol, et en même temps sont, euh, disons, subtoxiques. Voilà. De telle sorte que, par exemple, l'ammoniac n'est jamais apporté comme engrais parce que euh, euh, elle, comment elle est toxique pour les plantes aux doses où on les apporterait on apporte de l'ammonitrate qui est un peu plus euh, euh, lent à se relâcher, mais enfin qui de toute façon font des dégâts. Donc, euh, bien comprendre ce problème de fonctionnement des plantes. Alors je vais toujours vous ennuyer, il y, a, deux potions comme ça qu'il faut avaler à mer, puis après ça va aller mieux. Bon. Alors, je rappelle un peu ce qui nous entoure, l'air, c'est un tout petit peu de gaz carbonique, je n'ai pas mis les quantités parce que ça varie un peu, mais c'est faible de toute façon. Il y a essentiellement de l'azote, c'est ce que vous respirez à 80% chiffre et il y a de l'oxygène à peu près pour 20%. Bon, les plantes font de la photosynthèse, je viens de le dire, mais elles prennent du gaz carbonique de l'air et de l'eau qu'elles ont pompée, plus de l'énergie lumineuse, sans quoi elles ne feraient rien, et elles fabriquent de la matière organique vivante au départ. Hein, euh, et, cette matière organique, je viens déjà de le dire en parlant du carbone, va contenir l'énergie organique. Bon, le sol. Alors, c'est la décomposition de la matière organique morte qui va libérer, puisqu'on ne parle que de l'azote, hein, de l'ammoniaque pour les plantes. Alors, si les euh, micro-organismes ayant beaucoup d'énergie organique à disposition ne l'accompagnent pas, ne, l'accapare pas. Alors ça, c'est important de comprendre que s'il y a beaucoup d'énergie qui arrive au sol, euh, par exemple par un apport brutal de paille lorsqu'on déchaume dans les champs en grande culture, eh bien les micro-organismes vont prendre tout l'azote qui est disponible pour faire leur propre masse corporelle. Il ne reste plus rien pour les plantes. Hein. ça, c'est important à comprendre. Et à ce moment-là, dans l'agriculture conventionnelle, on est obligé d'apporter des engrais pour que, par exemple, le blé d'hiver puisse germer après un déchômage. Bon, sinon, il y a ce qu'on appelle fin d'azote. Bon, alors c'est incroyable, dans un il y a de l'azote, il y a fin d'azote. Ben non, on a apporté de l'énergie aux micro-organismes qui se servent en premier. Il n'est rien aux plantes. Voilà. La fixation euh, du gaz, euh, du gaz, de l'azote à l'état de gaz par les micro-organismes. il y a deux, deux groupes de micro-organismes. En fait, c'est des groupes très riches. Hein. C'est pas simple, c'est pas une espèce à chaque fois. Mais il y a ce qu'on appelle les fixateurs libres d'azote. Bah, ils sont là, il y en a partout. Euh, dès l'instant qu'ils ont de l'énergie qui arrive, parce qu'ils en ont absolument besoin, puisqu'il n'y a que les plantes qui fournissent de l'énergie au départ. Hein. Bon. Dès que l'énergie arrive, eh bien, ils sont capables d'investir une partie de leur énergie pour fixer de l'azote alors attention, ils dépendent de beaucoup d'énergie. L'azote, c'est beaucoup d'énergie. Pour passer de l'azote gaz à de l'azote assimilable, il faut de l'énergie, quel que soit le processus biologique ou chimique. Bon. Donc il faut qu'ils soient en situation d'avoir beaucoup d'énergie. Alors ça peut se produire sur de la paille. La paille, c'est beaucoup d'énergie et c'est pas beaucoup d'azote. Résultat, les fixateurs libres d'azote vont être dedans et vont fixer un peu d'azote. Il faut quand même pas rêver. Et puis alors, les symbiotiques, vous en avez entendu parler, classiquement par les légumineuses. Il y a d'autres familles de plantes qui ont des, nodules euh, qui fixent l'azote. Et là encore, il faut beaucoup d'énergie. Les plantes fournissent là, directement l'énergie dans des nodules et en échange récupèrent l'azote dont elles ont besoin. Donc là, c'est une, symbiose, une bonne coopération. Alors, les plantes fournissent l'énergie à tout. Hein. micro-organismes, animaux, et évidemment aux plantes elles-mêmes. Et en plus, elles vont perdre beaucoup de matière organique morte qui tombe sur le sol ou rentre ou dans, dans le sol. N'oublions pas ce qu'on ne sait pas, mais qui existe bien, la production de racines, la production racinienne. Euh, également, euh, c'est pas mesuré non plus, ça, on sait qualitativement que ça existe. Euh, également, euh, les production de ce qu'on appelle pour la rhizosphère les exudats racinaires, pour employer des mots barbares. Bon. Et alors, euh, les animaux, évidemment, les micro-organismes vont abandonner euh, des choses comme de l'urine, des cadavres, des poils, euh, également des, merdes, quoi, des fesses. Voilà. Bon, ça y est, c'est fini la potion. Je vais... Mais ça, ce sont les règles fondamentales du fonctionnement d'un écosystème. Tout dépend des plantes, comme entrée d'énergie. Alors, alors euh, voilà. Comment étudie-t-on la réalité des champs Alors, classiquement, il y a deux choses. On, on regarde l'état des choses, et moi, je me suis intéressé évidemment au peuplement lombricien, c'est-à-dire l'ensemble des espèces qui, dans un endroit donné, non seulement les connaître en mettant des beaux noms latins, vous n'en aurez pas. Je vais vous priver de ce plaisir. Hein. Mais euh, par contre, je vais vous parler un peu des catégories écologiques qui fonctionnent dans le sol de façon qui regroupent différentes espèces mais qui font à peu près le même boulot. Bon. Et on peut également voir facilement les conséquences visibles de leur activité. Hein. Par exemple, les turicules, autrement dit les merdes de, de, terre qui sont fabriquées dans le gazon et qui salissent vos chaussures, ça c'est visible. Du coup, c'est connu. Mais alors, exceptionnellement, on va, je, vais vous montrer qu'on peut le faire, on va mesurer dans le sol ce qui se passe. Et ça, euh, vous ne le verrez pas souvent, ben, même vous le verrez jamais. <laughs> Alors le travail physique du sol fait par les vers de terre, le propre des animaux, c'est de se déplacer, c'est de pouvoir faire un travail physique. Ce n'est pas vraiment le cas des racines, bien que les racines, en pénétrant, peuvent faire un, un certain travail physique, mais limité, et les micro-organismes, pas du tout. Donc, si vous voulez, la structure d'un sol, vous allez voir, c'est le travail animal. Bon. Et puis alors, je vais montrer, je ne peux l'étudier que sur un cas, l'azote, le métabolisme lombricien, c'est-à-dire comment les vers de terre font pour fonctionner dans l'écosystème. Ça, c'est important, parce que ça nous permet de commencer à voir la vie du sol non pas dans un discours, on n'est pas le sol vivant, non. Vous allez, on va rentrer dans la vie. Voilà. Alors, hop. Alors, première chose, et ça c'est un travail que malheureusement ça ne se fait plus, mais c'est bien dommage, ou ça se fait, mais assez mal. J'ai passé des années à mettre au point euh, des méthodes pour connaître la quantité de vers de terre vous ne voyez rien, il n'y a pas de vers de terre. Et euh, pour connaître les vers de terre, eh il n'y a pas 36 solutions, il faut aller les prendre. Mais prendre donc des modes de terre, là en l'occurrence, il faut en prendre pas mal si on veut avoir des, valeurs qui représentent quelque chose. Il faut le mettre à tremper dans des solutions qui permettent de disperser les argiles, parce que sinon, on ne voit pas les vers de terre en tri manuel. on en perd beaucoup. Et on passe dans une machine, là, elle avait cette tête-là, celle-là, euh, mais on peut, on peut passer sur un tamis avec un karcher, ça, ça peut se faire, pour éliminer les éléments minéraux, les argiles, les sables fins, etc. Et on se retrouve dans des conditions relativement confortables, vous voyez, on est assis, pour trier et sortir les vers de terre. Mais on peut aussi, au passage, mesurer les racines et puis trouver d'autres petites bêtes comme les limaces, on en a parlé hier, hein, ou les taupins, ou des choses comme ça. Mais enfin, là, leur, quantité est beaucoup plus faible. Et alors, on a en plus tranquillement la possibilité de mettre des noms latins, vous voyez, je ne vous les donnerai pas, pour reconnaître les espèces, les stades, adultes, juvéniles ou cocons, et également pour, euh, pour ce qui est des vers de terre, et éventuellement regarder les autres euh, éléments. Alors, l'autre technique euh, que mon mon collègue soviétique, qui lui avait des moujiks pour trier la terre à la main, euh, traitait de méthode de feignant. Ça consiste à ne pas creuser la terre et à arroser la terre avec euh, différentes solutions. Là, il y a des discussions là-dessus. Moi, à l'époque, euh, j'ai testé et celle qui était à l'honneur, de loin la meilleure, c'est le formol, dilué de façon correcte. Hein, là, il y a toute une procédure à suivre scrupuleusement et qui, euh, en pénétrant dans les galeries et en arrosant sur le sol, euh, vont faire ressortir des vers de terre. Alors la méthode du fainéant, on n'a plus qu'à les ramasser. Vous voyez, quand même, plus facile. on attrape un peu mal au dos, mais pas beaucoup. Et là, on va directement euh, au laboratoire avec les vers de terre capturés de cette façon. Alors soyons nets, honnêtes, cette technique ne permet pas d'estimer les populations de vers de terre, car il y a des tas de vers de terre qui ont horreur de remonter en surface. Je dirais qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de galeries qui débouchent en surface. Euh, la plupart des vers de terre, pour ne pas dire tous, mais il y en a qui ont l'habitude quand même, ne remontent pas non plus à la surface parce que tout simplement pour eux, surface dit lumière, mais dit aussi prédateur. Hein. Tous les oiseaux, les carapes, tout ça qui cavale en surface, tout ça, ça se nourrit de vers de terre. J'ignore, c'est une de mes grandes ignorances, la quantité, le tonnage de viande consommée par les prédateurs, les multiples prédateurs qui mangent des vers de terre. C'est normal. Première masse animale, et en plus alors riche en protéines, en oméga 3 et autres oméga d'ailleurs, etc. Vous ne faites pas mieux, c'est un régime crétois, un vers de terre. je ne vous recommande pas pour autant de le manger parce qu'à l'intérieur, il y, y, a de la terre. Bon. Mais, mais, pour les, les merles, tous les merles vous le démontreront, euh, les bécasses, etc., qui sont des spécialistes, qui ne mangent que du ver de terre, mais également les sangliers mangent deux bifs par jour de ver de terre. Hein. Bon, c'est euh, ou un bif et demi, quoi. On a, on a réussi à peu près à l'estimer. Bon, alors là, ça vous, vous voyez, la, vie commence. Là. C'est pas la vie du sol encore. Alors, les espèces de vers de terre sont regroupées, parce que là, c'est ça qui va éviter de mettre des noms latins, en trois grandes catégories écologiques qui, en gros, recouvrent trois types de fonctions. Alors, c'est une, chose que j'ai proposée en 1971, vous c'est Paul d'aujourd'hui, à la suite de cours qu'on m'avait demandé de faire à euh, l'Institut agronomique à Paris. Et je voulais absolument pas donner de nom latin, justement. Mais je voulais par contre pas non plus parler du vers de terre. Hein, ou du lombric, comme disent certains. Alors le, lombric, c'est une espèce, j'en parlerai donc jamais, je vous parlerai des lombriciens ou vers de terre, ça c'est synonyme. <coughs> Et parmi ceux-ci, en gros, trois pôles adaptatifs et trois types de fonctions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intermédiaires, les choses sont plus subtiles quand on regarde de près. Alors, alors d'abord, les anéciques. Ce sont des gros vers quand ils sont adultes. Et là, vous avez une glande sur le, euh, l'animal qui vous montre, ça s'appelle le clitellum, il y a encore un nom latin, hein, je ne pourrais pas y éviter, qui euh, recouvre le ver de terre et qui, euh, c'est l'organe de reproduction, c'est pour ça qu'on sait que c'est un adulte. Et il est pigmenté de noir. Pourquoi est-il pigmenté de noir Parce qu'il est anessique. Et les anéciques vivent verticalement, hein, c'est toujours schématique ce que je dis là, remontent la nuit pour manger à la surface du sol les apports faits par les végétaux pendant la journée ou les jours précédents. Feuilles mortes, évidemment, mais pensez au printemps euh, des pétales, euh, euh, des comment simplement des toutes petites feuilles mortes au pied des plantes, des cotylédons par exemple, puisque vous êtes maraîcher, vous savez ce que c'est que des cotylédons, ben, ça, va, abandonnés par la plante, eh bien, ils seront consommés très rapidement par le ver de terre qui se nourrit activement de, ce qui se passe à la surface. Si la biomasse est bonne, euh, vous voyez, il n'y a que des feuilles mortes relativement peu décomposées qui ne peuvent pas avaler. Mais ça ne va pas durer, hein. quelques jours. Voilà. Alors ce sont des animaux de grande taille, en adultes, hein, de grande taille, évidemment. Quand ils, commencent, ils sont plus petits. Hein. Mais euh, bon, de l'ordre de 15 cm, quand ils sont adultes par ici, c'est la règle à peu près mais euh, dans le sud de la France, on a des animaux qui vont euh, euh, jusqu'à 120 cm, j'en ai, j'en ai capturé. dans le midi, on exagère toujours, Mais bah bah, c'est comme ça. Même les vers de terre. Et ils travaillent le sol, bon, jusqu'à 2 mètres et plus. Alors, je dis 2 mètres et plus parce que le travail du sol, il faut les louer. Et vous m'excuserez, en général, je me suis arrêté 1 mètre. Euh, dans certains cas, j'ai été jusqu'à 1m50. Et puis, dans d'autres cas, j'ai tout simplement été dans les fronts de carrière. Et oui, il y a des gens qui creusent pour nous, là. Et euh, j'ai trouvé des galeries qui descendent, mais ça, c'est dans le Midi avec les gros, là, jusqu'à 6 mètres de profondeur. En fait, il n'y a pas de rupture entre la surface du sol et les écoulements souterrains. Bon, il y a toutes sortes de vers de terre à ce niveau-là. Bon, alors ça, ce sont les années-ci. Retenez ça, parce que vous allez voir, ce sont eux qui comptent pour l'essentiel, bien que. Il ne faut quand même pas oublier les autres. Alors j'en ai pris un qui est un peu une curiosité. Alors regardez, lui, ils n'ont pas de pigments du tout. Pourquoi ils ne montent pas à la surface D'où leur nom d'endogé, endos, géos, dans le sol. Voilà, endogé. Et alors, celui-là, c'est une curiosité. Regardez sur le côté, il est lumineux. <laughs> Là, dans le noir, on voit que sa tête est lumineuse. Oh, c'est une curiosité. Oubliez qu'ils soit lumineux, mais les endogés sont assez importants. troisième catégorie, donc celle-là au contraire, elle ne vit qu'à la surface du sol ou sous les écorces d'arbres. Ce sont les épigées. Alors ils n'ont une importance, on va en parler dans un instant, ils ont une importance à peu près nulle dans le fonctionnement des sols, vu leur petite quantité, car ils sont consommés à tour de bras par les prédateurs. Ils se reproduisent du, tout, du coup à tour de bras dans des sols très riches, organiques. Là, en l'occurrence, ce sont des ordures. Faites pas trop attention. Hein. Mais à partir du moment que c'est organique, ils, pullulent hein, pour compenser les pertes énormes qu'ils subissent du fait de leur exposition euh, aux prédateurs. voilà les trois catégories, elles sont faites. Alors, je vous donne euh, là des ordres de grandeur. Ce sont des ordres de grandeur moyens. Si vous voulez des chiffres extrêmes, mais qui n'ont rien d'extrême, hein, vous multipliez par 3. Hein. Euh, si vous voulez euh, être dans, dans, euh, dans un terre agricole massacré par l'agriculture intensive, vous passez à zéro. C'est plus simple. Puis vous avez tous les intermédiaires en culture. Voilà. Donc c'est un chiffre moyen dans un sol moyennement fertile, car c'est lié à la fertilité. Hein. il faut retenir une tonne alors attention, j'ai peut-être pas mis à l'hectare. Ah, oui, ben, j'aurais dû mettre. Bon, il s'agit des, biomasses à l'hectare qui d'ailleurs varient très peu avec les saisons. Hein. Les vers de terre sont à peu près constants. Alors, de l'ordre de 200 kg d'endogés, négligeons les épigées qui, par exemple, dans les prairies, il n'y a qu'une espèce qui arrive à survivre et qui va de bouse de vache en bouse de vache. Et vous avez des corbeaux, vous avez des, merle, tout ça, qui bouffe dans les bousses de vache. malheureux, et puis je vous dis qu'ils s'exposent énormément. En forêt, non, il y a de la litière en continu, ils s'en sortent un peu mieux. Bon. Alors, ça, ah ben, ça y est, j'ai enfin écrit hectare. Donc ça fait donc une, deux tonnes à l'hectare en masse vie, une valeur très moyenne. On peut l'exprimer 120 euh, grammes au mètre carré. Vous avez sous vos pieds, sous chaque mètre carré, l'équivalent d'un beefsteak. Et alors, euh, Méfiez-vous des zoologistes, ils parlent toujours vif. Je dirais, c'est le poids au garrot, hein, le poids vif. Alors que quand, les botanistes parlent, ou quand on parle de plantes, on parle en masse sèche. Donc les masses ne sont pas comparables. Un ver de terre, c'est 85% d'eau. Alors quand on tire l'eau, on arrive à 180 kg à l'hectare de masse sèche de verre de terre. Et c'est à ça qu'il faut comparer avec les masses végétales que l'on pèse sec. Pourquoi Parce que les végétaux changent de poids selon qu'ils sont fanés, pas fanés, turgescents. On ne peut pas se baser sur le poids d'une plante selon son humeur. Donc on, pèse toujours sec. Alors donc méfiez-vous des zoologistes. Hein. Bon, alors je vous parlerai souvent vif, mais vous voyez, les ordres de grandeur. Hein. N'oubliez pas 85% de nos dos. Alors maintenant qu'on connaît, voilà, ah ben voilà votre beefsteak. Là j'ai représenté sur un mètre, mais là je l'ai fait exprès, j'ai mis un mètre carré de papier et j'ai remonté une faune normale. Si vous la voyez, voilà ce que vous devriez voir. Alors ça, on ne l'imagine pas. Vous voyez, c'est le fameux beefsteak. Alors, s'ils ne montent pas en surface, voilà pourquoi. Euh, quand ils sont remontés en surface, on les attend. Et croyez-moi, les mouettes savent très bien, elles entendent le tracteur et elles viennent bouffer derrière. C'est extraordinaire. Euh, j'ai co-dirigé une thèse sur le comportement des mouettes. <laughs> Alors, quand je dis qu'on dirigeait, je ne me suis pas occupé de la mouette elle-même, mais je me suis occupé des techniques d'échantillonnage. Et effectivement, les mouettes sont très sophistiquées pour savoir euh, quand les agriculteurs travaillent et pour aller se nourrir. Bon, c'est ce qui explique la population des mouettes là, dans le cas du lac Léman où la thèse a eu lieu. Alors, je rappelle à nouveau les ordres de grandeur, mais cette fois-ci, je je vais parler du reste. Euh, et vous allez voir que ça, recale ce que c'est qu'un sol. Euh, il y a donc 180 kg en matière sèche, puisque là tout va être en matière sèche, euh, de vers de terre. Ça fait quand même 70 à 80% de la masse animale totale. Hein, veaux, vaches, cochons et humains compris. C'est énorme. Par contre, la biomasse générale si on prend tous les organismes, est à 95% végétal. Mais cette biomasse elle-même, vous allez voir, ce n'est pas grand-chose. Par mètre carré, il y a environ, hein, là c'est un peu conventionnel, ça dépend de la profondeur de sol qu'on prend comme référence. Hein. Mais bon, c'est des ordres de grandeur. 350 hein. kg de sol fertile, 350 kg par mètre carré. Il y a 14 kg dedans de matière organique morte, en général quand il y a 4% de matière organique morte. 2 kg de plantes. Ah euh, attention, masse sèche toujours. 200 grammes de micro-organismes et toujours rapporté au nom de mètre carré, 20 grammes d'animaux secs, hein, <laughs> dont 18 grammes de lombriciens. Et les lombriciens représentent 0,07% du tout, c'est-à-dire de la partie minérale également des sols, de l'ensemble qui a été considéré. C'est ça, un sol ça nous, nous place le tableau. Énormément de minéraux, de la matière organique morte majoritaire, une matière organique vivante surtout des plantes, et je dirais accessoirement des micro-organismes d'ailleurs dont on ne connaît pas bien la, biomasse. Hein. J'ai mis 200 grammes, en fait on ne sait pas. Hein. On ne sait pas mesurer. Sérieusement. Attention, en général, ce que je vous apporte, là derrière ça, il y a des chiffres sérieux, de mesures sérieusement faites au terrain, et non pas euh, des idées euh, sorties du laboratoire. Je suis tout à fait allergique à celle-ci, hein, mais donc je suis quand même obligé là de simplifier à l'extrême. Bon, puis il y a, alors cette fois-ci tout était sec, mais il y a quand même 100 kg d'eau, euh, un petit peu dans les organismes et beaucoup dans le sol tout simplement. Ça, nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, quittons les chiffres. Regardons ces fameuses crottes de verre de terre Hein, qui euh, la seule chose qu'on voit de la partie émergée de l'activité des vers de terre, et qui a valu, euh, qui a attiré l'attention de Darwin, qui a, consacré un livre aux vers de terre, notamment à cause de ça, pas seulement. Euh, cette terre, en fait, elle se dégage pour permettre le creusement de galeries profondes. Là, on voit le travail des anéciques euh, les galeries, là, ont été dégagées, on a suivi les galeries, on a surligné. Hein. Euh, Ce n'est pas une teinte naturelle. Alors, par contre, là, euh, on a fait une coupe et on a, par tranche de quelques demi d'un centimètre, on a tranché le sol et on a mesuré toutes les galeries qu'on pouvait reconnaître. Alors, difficulté au-dessus de 6 cm, le travail de la surface du sol par les vers de terre est tel qu'on ne reconnaît pas les galeries. On est devant une série de crottes et de machins envahies de racines, on ne peut pas les identifier. En dessous, oui. Et alors, résultat, on a estimé la quantité, on a fait plus qu'estimer, on a mesuré la quantité euh, des galeries. Ça représente 5, 5 km ou 5000 mètres, comme vous voulez, euh, de longueur à l'hectare dont à peu près 700 mètres euh, débouchent à la surface du sol. Parce que souvent, c'est des petits bouts de galeries qui sont bouchés au debout. Hein. Elles ne sont pas forcément en contact. Mais la surface développée de ces galeries, elle est de 5 mètres carrés par mètre carré. C'est-à-dire que sur un mètre carré, vous avez dessous, autour des galeries, vous avez 5 mètres de surface. Hein. donc, euh, quand on dit le sol respire, oui, il ne respire pas par la surface. Hein. Ils respirent aussi autour des galeries. Vous allez voir que si vous le découvrez, il y en a d'autres qui l'ont découvert avant vous. Par exemple, les racines. Les racines pénètrent par les galeries, se servent des galeries et ont de l'oxygène dans les galeries. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, cette photo a été prise pour, pour cette raison-là d'ailleurs. en fait, c'est un anneau de racines qui se trouve dans la galerie. Et cet anneau est contre les parois, vous verrez pourquoi tout à l'heure, elles y retrouvent leur compte. Et au milieu de l'anneau, il y avait un verre de terre, mais il ne m'a pas attendu le temps de prendre l'appareil. Il est parti. Il s'agit de moutarde, d'un champ de moutarde dans un sol limono-argileux relativement lourd. Donc les galeries, sont, les, les galeries sont précieuses pour les plantes. C'est moins vrai dans un sol sablonneux, par exemple. Bon, ah, là, c'est un graphique, j'ai bien peur que vous n'arrivez pas à le lire au fond. Bon, alors, je vais pointer. Alors voilà, c'est ça, euh, le volume, c'est minuscule. Sur cette quantité-là, voilà l'ensemble des micro-organismes qu'il y a en pourcentage. Voilà, c'est exprimé dans une échelle logarithmique, c'est un peu, un peu chiant, mais on voit que par exemple les fixateurs d'azote sont presque à moitié dans la galerie et pas dans le reste du sol. C'est-à-dire que là, c'est le pourcentage de ce qu'il y a dans cette minuscule fraction. La vie microbienne est galerie du sol. Alors là, c'est le cycle de l'azote, et là, c'est le cycle du carbone. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres catégories, mais c'est simplement montrer que la vie du sol, puisqu'on parle de sol vivant, est concentrée dans les galeries. Non seulement les racines, mais les micro-organismes. Il y en a, il y en a ailleurs, hein, mais vous voyez, ils sont essentiellement là en termes de nombre de germes, parce que là, on a dénombré le nombre de germes en les prenant au terrain. Donc c'est une image du terrain euh, on ne sait pas ce qu'ils font. Hein. Euh, on s'en doute, puisqu'ils appartiennent, les fixateurs d'azote doivent fixer de l'azote. On peut l'imaginer, mais nous n'avons pas de mesure. Nous ne connaissons rien, en fait, du cycle de l'azote dans le sol. Sauf ce genre d'image où on, prend sur le, fait des micro-organismes qui sont censés fixer de l'azote. Voilà. Alors là, c'est mon, collègue Lamparski, en Allemagne à côté, là, il a fait ça dans la forêt noire. Et euh, lui, il a, regardé comment s'était organisée une galerie de vers de terre. Et il a montré, bon là je ne vais pas ressortir, c'est toute une thèse, hein, faite là à côté dans le Schwarzwald, et il a reconstitué les trucs. Et il a montré que les vers de terre, en fait, aménageaient leur galeries. Donc ils, ils, aménagent leur raison de faire des galeries verticales, on va le voir tout à l'heure. Euh, parce que là, on a raconté beaucoup de choses, mais j'ai découvert pourquoi. Alors, ils organisent en fait leur, mode de vie, leur, habitat, euh, avec notamment des petites logettes où ils vont mettre leurs cocons de reproduction. Mais bon, c'est un peu un détail. Alors ces galeries, par contre, pour nous, d'un point de vue euh, du terrain, euh, sont, sont, très intéressantes pour la percolation de l'eau dans le sol. Hein. En gros, il y a l'infiltration, l'infiltration passive dans le sol, Et puis il y a la percolation à travers le, euh, le sol qui va passer par les galeries vers de terre. Et puis ce qui ne rentre pas, bah, ça fait du ruissellement. Bon. Et là à côté, vous avez une courbe, oubliez-la un petit peu, mais quand même, regardez à 120, comme il s'agit de, grammes au mètre carré et en masse vive, c'est la valeur moyenne euh, des vers de terre de France. Là, on a fait des mesures au terrain et on a regardé comment l'eau percolait. On a mesuré ça et vous avez la percolation à un côté. Alors, je, vous, je vous, montre en haut la percolation en centimètres heure. Centimètres heure, c'est même pas par jour. Et vous voyez que pour une population moyenne au niveau de 120, c'est plus de 16 centimètres d'eau qui passe en une heure dans les galeries de verre de terre. Inutile de vous dire que, notamment dans le midi de la France, où nous avons de beaux orages, hein, Dieu sait qu'on sait faire, eh bien vous avez dans les garrigues où euh, euh, l'homme n'intervient pas, hein, sauf des élevages de moutons, euh, nous avons à peu près une tonne de vers de terre à l'hectare, on est dans les, masses de tout à l'heure, avec des vers géants, il est vrai, et que quand il y a des orages les plus violents, hein, qui vont nous faire tomber 20, 24 cm d'eau à l'heure, plus que ça, nous n'avons quand même pas d'écoulement en surface. Ça a été mesuré, constaté par des collègues qui ne connaissaient pas les vers de terre, mais qui avaient mis des systèmes pour... Ils s'attendaient à des avalanches d'eau, puisqu'il y a des débordements terribles dans le Midi. Mais les débordements terribles, ça n'existe qu'à partir de sols de vignes, par exemple, qui sont pourris de sulfate de cuivre et où il n'y a plus un verre de terre. Voilà à ce moment-là, vous avez des lames d'eau qui départent dans la vallée et qui vont même jusqu'à noyer des personnes. Ce n'est pas simple. Mais euh, ça, c'est un artefact humain. Euh, dans les systèmes naturels, il n'y a pas d'écoulement superficiel. Alors, par contre, alors, quand, l'homme bricole, ça donne des résultats. Là, vous avez, euh, n'est-ce pas, une bonne culture comme il se doit, et vous avez laller et vous avez l'érosion très, très, très active. Euh, vous avez un autre phénomène. Quand le sol est plat, il n'y a pas d'érosion, mais vous avez ce que j'appelle la piscine. C'est-à-dire que les tracteurs passent, euh, avec leur coutre, euh, ils assurent un bon tassement, un bon lissage au fond des trucs, comme au fond du sol, sous, la, sous le, comment, la profondeur de la bourre. Et en plus, comme on a employé en général des pesticides mortifères, il n'y a plus de verre de terre pour faire des galeries, il n'y a plus rien, quoi. Et alors, ça donne l'agriculteur qui rentre dans son champ avec son tracteur, c'est assez flou tout ça. Euh, mais là, vous avez un tracteur qui s'est planté dans, la piscine, hein, et l'agriculteur à ce moment-là, vraiment c'est en roulant sur la route que j'ai vu ça il y a longtemps d'ailleurs, euh, il, a, été chercher de quoi sortir son tracteur, il, est venu avec un chenillard, et le chenillard est porté, aussi en plongée profonde. Bon, résultat, il ne peut plus travailler son champ. Alors, maintenant, on va quantifier. Vous voyez, jusque-là, on a fait du qualitatif. On a regardé. D'accord, il y a eu des quantités, quantité de germes mesurées sur les galeries, des choses comme ça. Euh, également, on a quantifié quand même la quantité de vers de terre, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Alors maintenant, on va aller voir un peu ce qu'ils font. Et toujours mesuré au terrain, hein. il n'y a pas de résultat de laboratoire. Ce n'est pas des extrapolations euh, du professeur Nimbus. Non, ce sont ce que les vers de terre nous ont montré. Alors je rappelle un peu Charles Darwin qui a fait un rôle, un livre sur les vers de terre, mais il n'a pu voir que les turicules, que les, les choses de surface. Et on peut dire qu'entre Charles Darwin et mes travaux, on en est resté là. Les vers de terre ne sont connus que par la partie émergée de l'iceberg.